Vamos a ver una forma de descargar imágenes satelitales, modelos digital de elevación y otros productos. Entonces, en Google buscamos Earth Explorer e ingresamos en el primer resultado. Cabe aclarar que existen diferentes plataformas para descargar estos productos de lo que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Sin embargo, esto me parece eh, una plataforma muy fácil de, e intuitiva de manejar. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir la zona de interés y se puede hacer de diferentes maneras. En este caso, voy a asumir que la zona de interés mía es la zona urbana de Bogotá. Entonces, acá en Arrows Place voy a buscar Bogotá. Y acá en el mapa me lo está señalando y ahí puedo verificar si realmente es la zona que estoy buscando efectivamente si es otra forma es si yo conozco el pad y el row de la zona de estudio en este caso yo la conozco que es el 857 ahí está cerca de la zona de estudio Otra forma es navegando con el mapa voy a definir el polígono de mi zona de estudio entonces voy a decir que esta es mi zona sería otra forma de hacerlo entonces me voy a quedar con la última que mostré voy a formarla con polígono ya estaría definiendo lo que es la zona de interés. También podría definir eh, un criterio de búsqueda de rangos de fecha, sin embargo no lo voy a hacer. Voy Al no ingresar estos datos eh, me van a aparecer todas las imágenes disponibles sin importar la fecha. Luego de esto vamos a la pestaña de z Acá se deben elegir los productos que quiero buscar. Por ejemplo, acá están los modelos digitales de elevación acá están las imágenes Landsat hay productos de radar el que yo elegí elegir es una imagen por ejemplo Landsat quiero buscar una imagen Landsat 7 antes del problema de los gaps entonces acá selecciono dichas imágenes con esto ya sería suficiente para buscar resultados. Sin embargo está una pestaña de criterios adicionales. Uno que suelo manejar mucho es la cobertura de nubes. dependiendo de la fecha, hay imágenes que tienen muchísima cobertura de nubes y esto hace que sea muy difícil trabajar con ellas. Entonces en este caso voy a decir que solo me aparezcan imágenes con menos de 20% de cobertura de nubes y ahora sí le doy buscar entonces según los criterios de búsqueda me arrojó solamente un resultado acá esta primera opción sirve para previsualizar eh, la imagen si la selecciono me doy cuenta que esa imagen cubre toda la zona de estudio esto es importante ya que si la zona de estudio que se quiere buscar es muy grande con esto podremos ver si una imagen o varias imágenes cubren dicha zona de estudio acá se pueden observar los metadatos de la imagen la fecha, el padre row eh, el cubrimiento de nubes y otros datos que son importantes para lo que es procesamiento digital de imagen Bien, si yo ya quiero descargar esta imagen, voy a este icono. Entonces acá no me muestra todas las opciones porque tengo que ingresar una cuenta. Si no se tiene la cuenta, pues se debe crear. En este caso yo ya la tengo creada. Entonces ingreso. Entonces de nuevo vuelvo ahí mismo, le doy descargar y ahora sí me aparecen todas las opciones. En esas opciones siempre voy a elegir la última o la que más peso tenga, porque es donde vienen todas las bandas respectivas, todas las bandas espectrales. Ya las demás opciones de descarga son bandas individuales. Entonces simplemente le doy descargar y acá ya empieza la descarga. Bueno, espero haya sido útil.